各位同学，这一节我们主要来讲学习目的和软件的功能区。每个人学习 Photoshop 的目的都不太一样，有的人是为了提升自己，有的同学呢是未来想从事设计方面的工作，有的同学是设计学院的学生。但是我们需要明确一点，Photoshop 它只是一个工具，它并不能完全的去改变你的设计思维。 我们学习设计，建议各位同学能够多和其他人沟通与合作。我们学习设计，永远不要成为一个孤军奋战的将军，这不是艺术。我们需要和你的同学、同事、同行业的人进行沟通交流，形成小组进行讨论，最终达到真正的学习目的。我们只有在合作中才能打开思维，才能够让你的创意尽情的发挥。老师在以前的时候呢，也是希望自己能够把技术学得很牛，但是到后面我会发现。 自己的技术再厉害，也跟不上时代的变化。再后来，我读研，然后去国外访学，和许许多多的同学进行交流，听取了非常多的不同意见，甚至是反面的意见，接受别人批评，其实这都并没有什么，反而让我的思维打开了很多。各位同学也一样，要做发散性的训练。那么下面呢，我和各位同学做一个训练。端午节到了，有的同学拍摄出来的粽子是这样的，而有的同学他们拍摄出来的东西是这样的。 好的，这里给各位同学布置一个课前小作业。我希望各位同学能够暂停一下，跟我一起想一想：如果让你创意一张与众不同的中秋节海报，你会寻找什么元素呢？你可以把视频暂停十分钟，在十分钟内，你拿出一张纸和笔，写出你能想象的所有元素。我要求不少于十个。开始，结束。注意，这里我要求的是。 创意一张与众不同的中秋节海报，你只能在传统元素的基础上进行创意。相同元素就是大家都能想到的东西。第一个，中秋节你肯定容易想到的是月亮，对吗？好，第二个，你肯定会想到要吃什么月饼。第三个，你肯定会想到月亮上有什么呢？玉兔。你还想到什么？嫦娥。还有什么呢？有的同学说他想到了吃的螃蟹，对吗？ 然后呢，我们中秋节即将过去以后，都会迎来一个重要的节日，就是我们的国庆节。很好，还会想到什么？团聚，对吗？和家人一起度过美好时光。还会想到什么呢？这个叫“明月千里寄相思”，也就是相思之情。还会想到什么呢？再想想，比如说亲子关系，对吗？ 孩子的创意还有什么呢？我们的神舟火箭探月工程等等。Photoshop 打开之后，我们会有一个新建文档的工作界面。我们打开 Photoshop，然后点击新建，那我们会有非常多的选项。打印啊，假如说你要新建的这个文档是一张 A4 尺寸的，你就可以直接在上面选择。因为有的同学他可能是需要做一些手机的壁纸，那么我们直接可以在里面选择手机的尺寸，包括这上面还有一些手机的型号。 等等，有的同学呢，他的目的可能是做做一个网页。那么我们在 P S 当中呢，也预置了许多默认的关于屏幕大小或者网页大小的一些方案。那么在我们第一次使用时候呢，我们也可以在右边新建一个项目。那么我们把这个项目改一个名称后，我们新建一个幺九二零乘以幺零八零的画布。 分辨率我们一般，如果你是用作打印输出的，一千三百就可以了。如果你默认只是用来屏幕显示，并且精度要求不高，在网页上或者是在软件的 App 的界面上，把分辨率设置为七十二像素。分辨率呢，我们把它设置为三百。在我们新建文档窗口的右下角有一个叫做“色彩配置文件”的东西，啊，这一块我们可以把它称之为色彩空间的一个选择。 那色彩空间呢？我们默认一般情况下都是选择的 sRGB，IEC 61966-2.1的这个版本。色彩空间怎么选择呢？色彩空间的选择，我们一般做到色彩链路的全匹配就可以了。什么意思呢？比如说这里有一张图片是你即将使用和操作的，我们点击鼠标右键属性，看到它的属性值中这一块会有一个色彩颜色表示，它默认在相机拍摄的时候选择的色彩模式。 就是 srgb，所以呢，我们在颜色配置文件这一块呢，就和它保持一致即可。我们都知道，人的眼睛在生活中看到的色彩和我们在屏幕上以及打印出来是不同的。那么，我们 srgb 的色彩范围呢，一般兼容性会更好，它的范围比较窄，能够兼容到 cmyk 一大部分内容。包括说，因为每个人所用的显示设备都不同，有的人他买的全色域的显示器。 有的人呢，可能是买的较早的显示器，显示器所用的技术也大体不太相同。为了能够在不同的显示设备上能够输出显示效果大体相同的颜色，国际电工委员会创立了 sRGB 通用色彩标准。我们从这张图片不难看出，sRGB 的色彩范围比较保守，它兼顾了大部分的打印，也就是 CMYK 的颜色，也兼顾了其他各种。 不同的色域范围中的大部分颜色，在这张图片中没有罗列 Apple RGB。有很多人对这个色彩空间有一定的误解，认为它是一个效果显示比较好的一种显示方式。实际上，Apple RGB 是为了兼容老的 Apple 显示器以及处理器较低的版本的 Photoshop 软件。 所以我们不建议使用这种。如果你的输出目的是插画，色域比较广的图片是来源于创作，那么我们还可以选择 o 多比 RGB。通常情况下，我们运用这两种色彩空间会比较多。所以在色彩配置文件这一块，我们一般情况下默认选择 sRGB。如果你是插画设计师，追求颜色更为丰富的设计稿件，你可以选择 o 多比 RGB。这里还有一个选项叫做颜色模式，RGB 呢？ 这种颜色模式主要用于屏幕显示设备，比如说你的手机上、你的电脑上。CMYK 这种色彩模式主要用于印刷。我们新建好画布之后，软件的界面正如右图所示。在学习 Photoshop 前，我们必须要统一一下标准。简单的讲， 就是未来老师在说某个工作区的时候，你的注意力要关注到老师所讲的区域里。比如老师说，请打开菜单栏上的滤镜选项，你会去哪找呢？上方就是菜单栏，对吗？你就不要跑到这里来找，你的目光四处游离，会影响你听课的效率。老师现在说，我们去打开工具箱的仿制图章工具，你会在哪去看呢？很好，你只要听到了老师说工具箱，我们就去找工具箱。老师现在。 让你去打开工具选项栏上的左对齐选项，你会在哪找呢？很好，工具选项栏，也就是在菜单栏下方的这一条。老师现在让你去看一下你的图层有几个，你会去哪找呢？很好，图层在我们软件的右下方。老师现在让你去颜色面板选择绿色，你应该在哪找呢？很好。 颜色面板在我们软件的右上方，在颜色选项卡里面。我们都知道，Photoshop 保存的工程文件，默认情况下你是看不到缩略图的，除非你安装缩略图的一些补丁。在 Photoshop 软件文件选项中，有一个叫做 Bridge 的工具。 我们在 Bridge 中浏览，我们会发现很多 PSD 格式产生缩略图，并且会产生详细信息，包括最早用的软件、时间、大小、分辨率等等。那么我们只需要双击文件，就会被顺利打开。我们在做完一张设计的时候，怎么样保存呢？请各位同学和我一起记一个快捷键：Shift Ctrl 加 S 键。按下这三个快捷键的时候，会调出一个叫“存储为”的窗口。 我们可以把你的设计稿件保存下来。注意，我们 PS 的默认工程文件格式叫做 PSD 格式。在我们存储为选项下方有一个保存类型选项。那在保存类型里面，我们会找到一些常见的格式。除了我们的工程文件 PSD 格式以外呢，我们还发现这里面有常见的 JPEG 格式，这就是我们普通的位图格式了。如果你这张图片是要发送给别人看的，那么我建议你保存为 JPEG 格式。 然后呢，我们就可以打开刚才保存的这张图片。那同样在我们工作区呢，不同的人可能会有不同的习惯。比如说，有的设计者喜欢把这个图层区域啊拉到最上面。那根据不同习惯，我们需要把这个工作区进行保存。那同样在窗口中工作区里面有一个叫做新建工作区的选项，我们可以自定一个工作区，比如说叫我的工作区。然后我们点击一下存储。那有的同学可能不小心把这个窗口弄得非常的乱，然后不知道该怎么还原。 啊，一不小心就弄成了这个样子。那么，我们可以在窗口工作区里面选择复位我的工作区就可以了。